응? <laughs> 是。 咚哧咚哧咚咚咚！你好，走开。OK，咚哧咚哧咚哧咚咚咚次哈哈哈哈哈哈哈哈！What？ 有，那你还有吗？